ассалаумағалейкум қазақ елі мен құрбан жұмабай деген желтоқсаншы қазақстан республикасының азаматымын мен бүгін мына қазақ қорқақ деп жүргендерге өзімше жауап беріп көрейін деп отырмын ә, мына олжас сүлейменов деген ағамыз үлкен орыс бізге бодан болды деген үшін баяғыда сотталып кетейін деп қалған димаш атамыз мен брежневтің достығының арқасында ғана аман қалған орыстар жақында алтын орда деген кино шығарды бәріңіз оны көрсеңіздер көп нәрсеге көздеріңіз жетеді бізді құртқан мына орыстың қатын патшасы екатеринадан басталды бізді құртуымызға себеп болған арғы жағындағы э, тарихтың бәрін құртып жіберіп бізге бодан болғанын жасырып жаңадан тарих намыстанып қой енді тарихты қайтадан жаздырған сөйтіп біздің шамасы келмейтін болғаннан кейін біздің ішімізге ақырын ақырын шпиондар кіргізген солай жаулауға кіріскен ғой енді енді ссро ға келейік ссро 1917 жылы құрылады да 1918 жылы халық санағы болыпты сол санақта біздің қазақтың саны мына өзбектен үш есе көп болған екенбіз ал жетпіс төрт жылдан кейін сол өзбектің жартысына жете алмай қалдық неге оған сол баяғы орыстың арампиғыл саясаты ғой голощекин келіп екінші революция жасаймын деген қолдағы малдың бәрін кәмпескілеп алып 32 екінші жылы астан қырды 37 жетінші жылы да құрылды ал отан соғысында енді бәр жерден барды ғой одан кейін де біздің артымызға түсіп әбден мына тың игереміз деп біздің солтүстік облыстардың бәрін орыстандырып әбден жаулады тіпті орыстандырып қоймай енді мына жерде орыс көп мына россияға өткіземіз деген сол кезде барып мына қазіргі әнұран болып жүрген менің қазақстаным деген әнім ән шыққан шәмші атамыздың мен үшін әлі сол менің қазақстаным біреулер мына өзбекпенен салыстырады мына өзбек ағайындар ренжімеңдер мен тек қана мысал үшін айтып отырмын өзбектерде бәрі орысы бар басқасы бар бәрі өз тілінде сөйлейді ғой біз неғып сөйлемейміз дейді кейбіреулер оған мынандай себептер бар бізді қазақты баяғыда жаулаймыз деп келгендер сондай баяғыдан сондай саясатпен келгендер ал өзбекке болса кеше отан соғысының кезінде ана көшеде қалған аш жалаңаш бала мен үшін кемпір шалды апарды кемпір шалдар бәрі өліп қалды да ана кішкентай балалар күн көру үшін қарны аш әке бер әке бер деп өзбекше сөйлеп кетті сол сөйтіп не қылған мына мұстафа шоқай атамыздың бес республиканы түркістан мемлекетін қыламын деп бес республиканы қазақ қырғыз өзбек тәжік түрікменді құрамын деген кездері бірінші қазақты құртып тастау керек сол қазақты құртса қалғандарын бір ақ күнде жаулап аламыз бас көтеретін олар бізді айтқан ғой сол кезде ең мықтысы біз болғанбыз оған мына дәлел керек болса мына біз, біздің алашордашыларды оқып көріңдер бәрің де көздерің жетеді ыссыр құлады ыссыр құлағанменен біз аңқау халық арқамыздан қағып қазақ керемет қазақ жақсы дегенге астымызда атымыз түсіп беретін дарақы сондай аңқау халықпыз ғой сол соның құйыршық жағына тағы да отыз жыл алдандық ол келеді өзінің өңшең құда жекжат туыс жекжатын жинайды одан қалды да сондай өңшең жер жататын тұрғышы тұратындарды жинайды одан қалған бюджеттегі ана мұғалімі бар медиктері бар сөйтіп біз отыз жылда өңшең жағымпаз дейін кадр дайындады ғой бізден оған қазір мына біздің э, қай патша еді баяғыда айтқан э, жаулап алған жерінде жаңағы жезөкшемен әншіге тиіспеңдер олар қайсы үйдің тарысып істесе сол тауығы болады деген оларға қосылып мына әдісі бар спортсмендері бар мына айтыс ақындары да солар нұр отанда білетін болып кетті ғой кішігірім бұлар әншілер туралы мен бір ашуым келіп қалған нәрсе мына нәрсені тағы да тыңдаңыздар анада бір журналист ана әбдіжаппар әлқожа деген чурттан э, э, сұхбат алып отыр журналист сұрақ қояды мына баяғыда қожалардан үлкен үлкен ғұламалар ғалымдар көп болған қазір неге жоқ десе біз дейді мына қара халық қазақтан қыз алып қыз бергенбіз содан қанымыз бұзылды деп қояды ей намыссыз әнші спортсмендер қасендер төбелеріңе көтеріп жүрсіңдер ғой неғып шылайсыңдар қандай намыс сендерде намыс бар ма өзі білмедім сендерде намыс бар дегенге сенбеймін мен баяғыда біздерден бала күнімізде үлкен ақсақал қариялар шақырып алып тұрып кімнің баласысың ой атың кім балам өскенде кім боласың деп сұрайды сол кезде жарыса жауап беретінбіз біз әскери боламыз ұшқыш боламыз ғарышкер боламыз отанды қорғаймыз деп қазіргілерден сұрасаң мен әнші боламын дейді спортсмен олимпиада чемпионы боламын адам боламын отанды қорғаймын деп бір айтпайды бұған мен ана бала шағаны сәбилерді кінәй алмаймын оған біздің мына оңбаған биліктің құйыршықтары мына төртінші пресса төртінші билік пресса кінәлі қазір теледидар таңертеңнен қос кешке шейін өңк көрсететіндер өңшең шоу адамға керегі жоқ қазаққа керегі жоқ сериал әншінің ішкені жегені қыдырғаны қазірге құдайға шүкір мына тышып жегенін көрсеткен жоқ оны да көрсетеді ол сөзді ұяты жоқ енді кездесіңдер халқым енді менің ең басты айтайын деген мақсатым бүгін мына басымызға үлкен қауіп күн туып тұр ғой аурудың да емі табылар қазақта жесір дауы жер дауы деген ең үлкен басымызда проблема болған ғой баяғыда да болған ол мына етек жеңімізді жинай алмай егемендік алған жатқан кезде кімнің досы кімнің қасы екенін білмей талай сәбилеріміз жетімдеріміз шетелге сатылып кетті алты мыңдай деп айтады білмеймін статистиканы сол шамада деп айтады енді оларға тек болғаны бір алладан тек қана жақсы болсын деп тілейміз енді алла жар болсын деп ал енді ол мына жер дауы деген қазір міне нағыз шегіне жетіп тұр енді халқым оянбасаңдар айналайын мына партияда құрып жүрген партия сымақтар бәріңде сауатың бар оқығансыңдар ғой бас басыңа тартпай әрқайсың бір партия құрмай ана аққу шортан шаян сияқты бас басыңа тартпаңдар бір жағадан бас бір жеңнен қол шығаратын кез келді ғой сендер бірінші өз партияларыңның бәрін басын біріктіріңдер сосын барып халықты біріп халықты бассаңдар сосын мына ауылда ақсақал ауыз дуалы ақсақалдар бар сендер де ауылда ақсақалдар жиналып кеңес құрыңдар мына билікке айтыңдар сіздерде ертең жеріңді тартып алса кімге айтасыңдар сосын бала шағаларың немерелерің беттеріңе түкіреді әншілер жаңа қатты айтты деп неғылмаңдар біріңе әкеңдей біріңде ағаларың сияқтымын ғой тек шыдамаған соң әбден қаным басыма шапшып айтып жатырмын ғой қазір тойларда шоу айтып жүрсіңдер ертең жерді алып тұрып зар заманды айтып қалмайық бәріміз айналайын мейрамбек сәкен тоқтар сендерге халық сенеді ғой сенімді ақтаңдар енді халқың сендер қазақ елінің әншісіңдер ғой еңбек қазақ еліне еңбек еткен әртіссіңдер сендер осы нәрсені түсініңдерші енді ана димаш азық түлікке көмек беріп жатыр сендер халыққа ақшалай да де көмек те бермей ақ қойыңдар тек қана халыққа демеу болайын берші сендермен біргеміз деп үндеу тастап халық сендермен біргеміз деп шығыңдаршы ел алдына арттарынан ерттіңдер халықты аштан өлмейміз 32 екінші жылы тышқан аулап жеп те мың өліп мың тірілген қазақпыз ата бабаларың тастап кеткен жерді мұрасын сатсақ ата бабаның аруағы кешіре ма бізді қазіргі өсіп жатқан ұрпақ бала шағаң немерелерің ертең беттеріңе түкірсе қазір жұмыстан шығарады оқудан шығарады деп жүргенде ертең кеш болса еліңнен жеріңнен шығарады сол себептен ертең коронавирус біткен кезде ел болып жас кәріміз шығайық шеруге тіпті болмаса оннан көмек сұрайық бүткіл халық болып американы жек көретін едік баяғыда мына сауаты аз болса да мына трамп көрдіңдер ме ел мен халықпен бірге тіпті болмаса зар жылап мұңымызды айтып сол трамптан көмек сұрайық сол айтайын дегенім қазақ қорқақ емес ол жақта тек басымыз бірікпей жатыр мына жаңағыдай әбден бізді жаулау жаңағы езгілеу саясатының кесірінен одан тағы да өзіміз ел болғалы езгіледі әбден тоз тозымызды шығарып енді зар жылап қалмайық зар заманды айтып қалмайық басымыз біріктірейік қоштау болыңыздар қазақ елім біздің байлығымыз да жерде бәрі де жетеді елдің алдына шығатын сондай бір мемлекет болуға жазсын аман болыңыздар